<laughs> <laughs> What? <laughs> hmm? 是不，是大哥？大哥，脸咋了？脸咋了？哎呦我的妈！啊，没事，拖着点，拖着点啊！拖啥？拖着点。 <laughs> 哦，真可爱。嗯。 哎呦我的妈！嗯，这个。 मर साले को साफ तक कचरा पेटी को मार ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार अभी मजा आएगा ना भिड़ो <laughs> You're देखा आपने लापरवाही का नतीजा है नो नो नो नो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया what? <laughs> भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं नहीं नहीं नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हाँ? आयो कैसा लगा मेरा मजाक <laughs> You're Hmm? huh? Hmm? कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत